mamela ke grade one mamela grade one aphelen jongani kum phaa ebhodini jonga ebhodini sinamanani phaa akulifu elikhulu yabona la manani uyayibona le inantoni inodibanisa ndifuna sithini sithathe amanani a amabini othi xa uwadibanisa enze bani u-five ngubani ozawundenzela loo nto uyivile umntu ozawundithathela amanani amangaphi amayi-two aza kwenza la manani wakhe awaphetheyo enze bani u-five ngubani iza aminathi khawuleza good girl awufiki ithinta ukubekela ngubani nabani ngu-four no-one othi xa uwadibanisa enze ngubani omnye ozandithathela kungawo khawuleza kungawo khawuleza mhm good girl nangoke o oh, uyakwazi ncamathana ncamathisela ke okay uze nabani kung no three no two iza iview maka ma uright beka eli jonga beka eli kweli cala u-one kuba sesinaye u-four no-one andithi makabeke ngapha u-one makabeke ngapha ubani u-one nabani no-four iza iva good two no three kuba sesinaye u-three no two masiye iza anothando khawuleza khawuleza Ku-five, nanko thatha u-five no-five, urayithi? Enza u-five omabini? A-a, kaloku, beka ke, thatha amaye, ngubani nabani? Funa kuthatha? Ewe. Antsoke. Tata ke? Uzero? Nabani? Bonke obo osenza la Okay? Uzero no five. Ngoku kufuneka beke bani ke ngoku? Ncedisi. Okay. nabani nozero good well done mamelani good singayenza ke le nto naphaa kuthabatha uyayazi uba singayenza nakuthabatha ubhala njani uthabatha kanene sure singayenza phaa kuthabatha